कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये Please recall me. निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल प्लीज रिकॉल मी अबे साले पट से गांड सोट